أرسلنا فيهم فاعبدوه

كذلك نجزي المحسنين وقد مننا وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين look وإن البحور فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت